Пожарникарите се во моментот во Струга засегнати со безбедноста нивна, здравието при работа, безбедност и здравје при работа, со минималните услови кои ги има за работа, кои што работодавецот е должен да ги исполни, значи прво немет колективно осигурување поради и пореда на работно место. Второ, имаме проблем со исплата на празнични сати, што е со закон 150 на 100 имаме недостатоци во униформа во опрема за заштита и безбедност при работа и ја како председател на синдикална организација значи зедовме иницијатива да побараме писмено до општина Струга дел од тие работи да не се исполнат, значи еден дел, најосновниот дел баравме да се исполнат. Неколку пати пуштивме писмено барање преку синдикатот во Скопје, до Обштина Струга, не добивавме одговор никаков. После неколку обиди тие писмени барања, еднашка ни одобрија еден термин каде што дојде и председателот и секретарот на синдикатот од Скопје, независниот синдикат на пожарникарите, и е, остваривме таа средба и му и кажавме нашите барања кои се, значи немаме колективно осигурување од повреда на работно, на работно место, немаме не се исплаќаат празниците, не се исплаќаат пресметката за платата, не е како што треба според законот. И уште од почеток ни беше кажано дека ние партиски идеме, дека некој нас ни тера да ги бараме овие работи, значи политички, значи политички сме иделе. И се не знам дали е <laughs> и е јавност, дали знае пожарната единица што значи, И тие колку се нивните имоти безбедни од страна на пожари со ваква противпожарна единица и со со вакви услови противпожарните единици што што располагаат во Струга. Значи тие бе барања, основни барања наши за заштита, пред се за заштита на пожарникарите при работа. Значи еден пожарникар нема нараквици, нема чизми за интервенција, нема униформа за интервенција. Ни се носат некои донации каде што сегде во Европа ги отфрлаат и заради да не се плаче рециклирање ги носат кај нас како донација. Дали е таа атестирана? Дали некој се грижи за безбедноста на пожарникарите? И од сите тие работи потекна и дојдовме до ситуација каде што не знам од кои причини не знам од кои причини се носит решение за престанок на работа мене како председател на синдикална организација, а воедно и возач пожарникар во пожарната единица, ми се ноши решение за престанок на работа во рокот два, два месеци. Дали се причините политички, дали некој ме терал мене да ги барам, дали ја ги барам тие основните работи што стварно ни се сме засегнати. И дали е реално и е некоја правда дали, дали има правда, да бараш нешто што ти следува, што е основно, а добиваш решение за престанок на работен однос. Ова не е проблем само на локалната самоуправа. Ова е проблем на ниво на, на, на република. Значи, како и локалната, така и централната власт. Значи, да не правиме муавето за локалната власт и опозиција во моментот. Опозиција во, во централната власт, значи. Моментална локална власт и опозиција во централната власт кои се причините многу јасно се знаат во држава. Значи синдикална организација. Дали работат синдикалната организација за заштита на правата на работниците, кај што имаме синдикати кои стварно работат за правата и заштита на, синдик... на, на работничките права, тие се изложени на овие исти притисоци. Значи ги имаме и назад во континуитет, значи години ги гледаме тие проблеми, а од друга страна имаме синдикати каде што наместо да работат за правата на работниците, значи гледаме и со образование што се случуваше, гледаме со со здравството што се случуваше. Контра синдикати, контра протести, контра штрафувачи и кој е интересот? Дали е на некого интерес да работи за правата на работниците, а од друга страна на некој друг му е интерес да работи за правата на на синдикалната организација или на власт. Како би ја дефинирале социјалната правда и колку таа е застапена, односно задоволена за стружените во струја? Социјалната правда не мислам дека е задоволена. Тешко дека е задоволена, не само во струја, него и пошироко во држава. Ситуацијата е таа како што е. Ова е само едно, така речено, фотокопија од централната власт што се работат на локална власт. Го копират тоа што се работат таму, го копират и вон. Значи нема систем немаат правда. Не може не може во струга да се покрени нешто иницијатива, да речеме трудовиот инспекторат. Зошто трудовиот инспекторат еднашка не излезе на терен, друге протестите во Проаква, каде што луѓето се жале и јавно беше тоа дека 7 месеци плата не зели. Или правата ние што ги бараме во пожарна, што трудовиот инспекторат е надлежен кај така дирекцијата за заштита, генералниот инспектор на дирекцијата за заштита и спасување, да изврши контрола во противпожарните единици. Значи некој недоволно се грижи за противпожарните единици. Најчувствителната гранка, а некој значи едноставно не се грижи за, за противпожарните единици. Не се грижи трудовиот инспектор. Значи не, не за противпожарните, за правата на вротените тука е трудовиот инспектор, каде што треба да изврши контрола за трудот на работниците.